會員嗎？講 <laughs> 笑啫！我哋今日咧就帶大家嚟到唐草街嘅聖誕市集。咁當然啦，第一就係為咗食啦，第二就係為咗揀聖誕禮物，第三就係嚟睇聖誕嘅飄雪。冇錯，香港終於落雪啦！誒，好啦，其實據說佢係會每一個鐘飄一次雪嘅。咁而家。 開始，我哋就帶大家周圍睇下有啲咩山檔先，然後佢一落雪，我哋就即刻 show 俾你睇咯。呢邊播啦。 就。 都要擺得晒。呢個同呢個仲係同一個。喂，好大雪啊！而家。

加油啊！清黄清白就靠你了。咁咧，我哋就要未开呢啲食物嘅追捕。 Yeah. Anyway, 好。事實證明係拍片適合過打機。好啦，都幾新奇有趣嘅今日嘅聖誕 market。好啦，今日嘅嘢又食完啦，雪又睇完啦，嘢又買完啦。 嘅時間咧就差唔多啦，遲啲再見啦～